Hey guys, Jan here and welcome back to The Present. So so this is episode number 3 of the Q&A show with The Present and today we have a guest which is Fern. So hello Hi, Fern. Hi, hello Jan. No? And what we are trying to do right now is we are um, gathering different people para kumbaga makakuha po different experience from different people as well na dili gikan sa mo So before anything else, Um, Ferd, can you let us know or share to the audience na unsa ba imong ginabuhat karon, unsa imong background, who you are in general para nami idea. I am in general. So hello sa mga fans ni Jano. And ako dahil si Fern, Fernasha Go uh, ah, Pabilonia. So I am 31 years old. And then currently, um, I have my own skincare products which is F-Skin. So I think most of you knows it. So Monisha siya sa mong likod. And we are opening in 5 days time I think for our Hokkaido milk tea shops. So we were featured in KMJS John because our um, story was being captured I think because of the yung success story ng mga OFWs. So that's it. So I have a one one kid and one husband. Uh, one kid. Of course, dapat isa lang yung <laughs> husband, right? Uh -oh. So na-mention po nimo na gikan ka og sa kumbaga na ka experience as being an OFW. Yes. So na pwede ba ka maka-share a little bit as to unsay mo ang work, asa ka nag-work, and for how long para nami idea po. Okay, so I used to work in Singapore for um, almost five years And then um, I used to work there as account executive in a bank which is um, HSBC Bank. So actually it deals more on sales. So mo gyud ako ang pinaka goal is to hit the target. Kaya ako medyo naka, nakatuon og business it's because of what I've experienced there kay hitting the the we're dealing with figures, numbers, so uh, offering credit cards, loans and mga fund transfer. So, inana siya mo dagan. Mm. So, six years Singapore as a account executive sa HSBC. Yes. Now, HSBC is like one of the big banks, di ba, sa world. Di ba? Mm -hmm. Hong Kong, Shanghai, Bank Banking Corporation. Banking mm-hmm. Corporation. Mm -hmm. Okay. And uh, so, six years ka nag-last. Before, before that, like, nagdahon or like did you even dream to be working there in ah. Singapore or abroad? It's not really my dream. Okay. Because actually the only purpose of going there was dili na mi okay sa kung bana karon which is uyab that time. So and I decided to follow him because I think that's the right time na na namang ko sa 24 25 So, mura to actually ang nag-push. Gusto ko mo go abroad para ma-settle lang ang <laughs> mga issue kay Basta mo to siya. Mo na to siya ang story. Oo. So that's why nag-adto ko. Then fortunately, God opened doors for me na maka-work yun dito as sa Singapore. And fortunately, natagaan ko chance nga sa bank pag yun. Okay. That's nice. Pag abot pod sa ano, pag abot pod sa kita man god sa Pinoy na culture ba? Filipinos usually think na in order for you makasolve kasi mo financial problems diri sa Pilipinas ang solusyon kay mag-abroad. So a lot of people are commenting and messaging and in fact even sa random conversations it's one of the things that people are seeking for in terms of solution. Mm-hmm. So since ikaw gika na ka sa Singapore for 6 years and you have been in the Philippines tapos karon nga na ka sa Pilipinas, is it really true na kinahanglan ba jud mag abroad ang isa ka tao or isa ka Pinoy for them to be okay financially? Tinuod ba? Layo magod kayo ang term na okay financially no kay up until today mao nang wrong mindset sa mga tao because if you don't know how to handle your money well matanggong yung ka dito for long years, ba? Diba? So for me, maybe it's a change change of lifestyle. Nga oy ninggaan, you can afford this, you can afford that. But in terms of financial um sa tawagan na ah, kanagini freedom, ay depende ra gyud sa tao nga mo handle sa kwarta. So, um, depende siya sa tao nga mo gunit. Though, it's a big um, help for us. Kay kami nga, na, nagunita na mo tarong ang money, nagkatapult yun siya sa mga to the next level. Okay. So, dili, de- depende gud sa mindset, I think. So, katong nice good nato na if if um, single ka, then that's the right time for you to go abroad. A lot of people are asking me na, okay ba mo antog abroad? If you're single, if you think you are bold and you are strong and you can face the, you know, tinuod yun na ang racism, ang bullies, di jud lalim. You can go through depression yun. So, grasya lang yun sa ginoo na mo na mo saludo yun ko sa mga OFWs. Pag dili ni mo kaya, ayun na lang yun pangandoy. And it's not mo na wrong mindset sa mga tao because they think na pag abroad na ka, dato na ka, the fact na if according sa mga surveys baka sige akong tanag forums I forgot the, the uh, specific figures but daghan jug mga OFW nga broke ning uli kay napay uban nga kay kana laging pag mga friends mo gastos mo kuan maka, makautang pa sila og money uban mag negative pa but I mean most of the people ngayon na ng iban ang uba pag uli po dire nagtrabaho lang gihapon like I mean, not to ano ha, pero nag-work lang gihapon. So, depende gyud siya kung unsaon nimo pag-handle sa kwarta. diba, ba kana ilang mga ko sige man jud kag read og books na it's not how much you earn but how much you save. So, mo na siya. So karon po guys, since this is a Q&A show, uh, nahulog ani is nagkuha mig three questions from the present community. And so thank you so much no uh, for for giving us the questions as well. Since ang ato ang guest karon is nasa sa best nana siya business which is kaning duha kana and mm-hmm. kani. And then number two is napud siya experience working as an OFW tapos account ex executive sa HSBC or basta OFW in general. The point is um, naa siya a lot of experiences that she can share, di ba? And a lot of you also are OFWs na naamoy mga money na na-save, tapos gusto niyo makabalo unsay nindot na investment samtang nagtrabaho mo dito and this is the best time to do it or this is the best time to answer it with our guest na si Fern. Okay? So let's go to the first question. Ang mga gwapo gid investan is uh, real estates, properties, kana mga mga butang nga dili mag-depreciate So instead of uh, spending your money to ano kanang mga gadgets or travels, good thing yun nga mag-invest kag real estate. But um, I want to break that mentality of the people nga ay porkit real estate you can guarantee nga once you go back is naadan kay kwarta because this is just based on my experience ha. I have a lot of OFW friends nga nag-invest og condo and then after a while nahurot tungod kay na mali silang mahalon kay nga kondo, wala na pud sila nadapli na money for their savings. Depende sa situation. So ang naitabo um she, she needs the money, then she wants to sell the property kay na, nakuratan siya nga bayaran pa day ang parking area and ang mga so tawagan ni kaning mga association fees association fees and <laughs> kaning maintenance so na shock siya because you have to know those mga details because na magiuban nga what they're trying to say is ingon ani dayon magdepende na siya sa location sa imong adtuan sa imong location sa imong properties kay um, ako ang personal mis- mistake na mo daghan kami nga, nga properties <laughs> jud kami mag-asawa but karon naglisunig benta sa uban because um, ang location and um, depende gyud siya so you really have to study ang area dili kay porket gi-offer sa imo or what you it seems trend karon mo go lang ka because dali ra man makadungo nga trend pero pag uli nimo that time trend pa ba siya 'di ba so working pa ba siya sa sa market. Basig that time, saturated kay tanan na, nagparenta na pud tanan. Then, so you have to to think of it na gwapo ba imong location and then ang imong budget ba nga mabilin is enough ba siya nga para ma, ma makasustain sa mga needs nimo sa renovation and everything. So, mo na akong masuggest. That's nice. Actually, like, tama po nun, like, ang kasagaran, yeah, when it comes to condos, which is one of the things na OFWs are investing, mm-hmm. ang ilaha mong thinking is that katong equity, which is kanang mga down payment after 5 years or 3 years or 2 years, depende so unsay, unsang value sa condo. After ana, ah, wala na kay bay, <laughs> wala kay bayaran, mm-hmm. which is napag katong mga parking, tapos mga fees and all. So, and maintenance, of course. And besides besides residential, na po yung mga lain ng mga real estate. Mm-hmm. Like, um, pwede siya commercial, pwede po mm-hmm. siya industrial, na po yung agricultural. So, Kaya na based na to sa condo nga experience. yeah, no? sa condo na experience. So, the good thing about real estate also is that daghan siyang benefit na siya mm-hmm. mo appreciate ang imuhang imuhang value, no? Mo tong na mention po ni Fer na dili lang mo palit kag isa ka butang as much as possible dili siya mag-depreciate mm-hmm. which is real estate almost like most of the times going to go up exactly. as well oh. diba? all right so that's a that's a very so Queenie hopefully na answer ni Fern ang imong question no so let's proceed to the second question So ang iyahang iyahang dilemma is that na siya kwarta karon gamiton ba na ko siya para magtukod og balay mm-hmm. or business first? Unsa man imong Okay. Ano. So the best question, uh, uh, the best answer to that is it depends on your priority. Now, like with our situation, wala dayon mi nagpalit og house katong na feature sa mong vlog which is uh, subscribe dai mo no sa mong Fernasha Vlogs na feature na mo ang house tour karon pa ko nag-vlog but later na namo siya gipalit and gitukuran, it's because the first thing that we did is to invest gyud sa negosyo. If you think na magdugay ka dira ah, sa abroad, then go for the house. Kay ang house, daghan gyud kay siyag pangayoon jud taud-taon ma, ma, makuratan ka suga tanan-tanan ma, makahilak ka like kani even kani amo adire mo ra gani kada lihok gyud Abi mo inana siya kagamay but mahinayak ka baka na gining magkadako na nga wow, inani di ay. So if you think na magstay pa kag longer dira ah, then build the house. And dili nimo siya kaayo uh, if need kayo nimo siya for example for your immediate family or nagminyo ka for your husband or sa imong family ba nga mahila nimo gipalayas then go for building the house but kung gusto nimo nga mas mubo lang ang imuhang lifespan dira asa abroad, I suggest go it go for the business. Kasi um, ang business manggod, basta lang, basta lang, matutukan og tarong and giistadihan jud nimo ang imuang gisudlan. It will give you a profit. For example, um, example ko no, um, 300,000 na kay budget. Sa 300,000 nimo makapatukod kag balay inguna na siya di ba basic pa lang na kaayo di ba o let's say 1 million na lang let's go for 1 million kay murag ang 300 murag kuan pa lang na siya ba <laughs> murag halublaks pa lang na let's say for 1 million then na 1 million then nagpatukod kag balay so ano na na siya decent na na siya no then mayo nga nakipuy-an ang tanong for example what if ang imong house nga na build is kind of high maintenance like for example ang mga lights and everything so umuuli ka unsa imong ipang-sustain sa pangbayad sa mga needs anang balaya. Right? But if inegosyo nimo, for example, o nagbutang ka og 1 million or not all the money nga ibutang pud nimo sa negosyo, mag mag certain lang kag budget nga tan-aw nimo sa imong negosyo. Then igmuuli ka katong imuhang nanig, nas, nasugdan, mga nakto to siya og mga anak. So makahinahina ka og kuan og kanang kuha ato nga money para ipantukod nimo og house in the future. So depende gid sa imong priority gihapon. Yeah. If ko ako po sa apo na side, I would really say the answer is business. Well, tama po to na, it depends sa imong priority. Let's mm-hmm. say for example 50 years old na ka tapos you just want that katong balay is you're going to be your rest house pag mo trabaho dito mm-hmm. tapos pauli nimo diri na kay kapuy-an inana wa na ka magbayad og arkila then Yes, uh, depende sa priority. So, if you're young and then you want na income generating, tinood manggod guys, ang house manggod, hindi good siya naghahatag ng income for you. It's all expense. Like you have your mo to suga, tubig, tapos napi mga, mga mga daot, 'di ba? So <sighs> ah uh, Parang eh, ka-relate ka dyan, no? Yeah, kaya ano, ang balay manggod, tinood lang ang balay <laughs> mm. is, kabalo naman ta, ani, is that Kita manggod ang reason nganong nganong kaya nato masustento ang balay because it's coming from our income. Mm -hmm. Right? And the house is not providing income. That's exactly. and tapos ang this is a very sensitive topic mm -hmm. for mm-hmm. Filipinos because a house is a dream that we all have. Exactly. Diba? Mo na katong katong na pumili sa ka video mangod fair na katong nindot ba na investment ang balay. Daghan kayo na na hurt ato mm. because ang na-mention ako dito is that when you have a house, it's not generating income. Okay, so that means ang atong priority if you want to have a house is for us to find ways to increase our income para naatay ikabayad sa atong mga house bills and all, right? But because it's an emotional topic, as we all know, then it becomes like a con quote-unquote controversial na mga things. Sensitive okay. kaayo para mm. sa ila. So, Yeah. Kung ako, okay, ang business, pag once magkaroon siyang income, then you can use that income, saman sa na-mention mo, to put it sa katong na balay. Mm-hmm. Diba? So, because of the business, naa kay balay. Dili kay, dahil sa imuhang trabaho na eventually kung mangundang ka, magkaroon kag balay asa na ka manggitag kwarta pang bayad ato exactly nya yeah, abroad pag yun so you will never know your ano mang good your future sa abroad kay dili gyud anytime you know anytime soon they can terminate you or you got sick then lisod kay travel mga worst case nga pwede nimo ibutang ba dumurag hadlok siya murag ka nang di ba ka nang i-sharean kag insurance mura hadlok kay paminawon but it's the reality it's just that kabalo lang jud ka dapat mo dawat unsa gyud ang kamatuoran Katong naka sa abroad, obviously, naka, naka-save kag money dito. Ang imuhang first na gibuhat is invest in a business. So, money mo first gibuhat. Oh, kay actually dagan kay ka ng ubang sawas tour na mo. Ah, gamaya sa inyo balay mo ana, lami kayo nun ba? And actually to, be honest, ako ba replyan na ako ba naman kanang <laughs> kanang sorry mo lang mong na-afford. Kay actually kung kumaga kung kung hilasay lang ang term ba, kung natigom tanang na income namo, we could have 5, 10 stories worth 10 to 15 million nga balay. Pero wala mi nag-go for that. Kaya we're too young pa man. Among gi priority ang among health. So among health nga at least and second thing is we want to do the things that we love to do sa muang yang age. Mo to nagtigom mi and pareha atong mga yuta-yuta nga napalit na mo and some properties mo to yung nagsustain sa mo and then in the future na lang pod nang kaning So na dream house. Diba, bisag ako gusto ko magpatukod og mga you know, kisabay dili gusto na mga swimming pool and mansion, pero kanang nagsobra-sobra na siguro ang hmm. kwarta kanang galit ka na sa pera. Oh, kanang galit na, bibilhin kita <laughs> na na siya nga level. Kita oh. po na tunay nag-comments mo gamay sa mga galay. <laughs> oh, nilip-replyan na ako na sorry ha kay mo lang jud akong budget. Yeah. ano, uh, oh. Ang isa po ka import ka ni emotional niya siya. Siguro ang house is a structure, a home is the feeling. Exactly. Diba? So oh. it's it's the people that you're with. Right? Uy. Diba? So, anyway. Anyway, <laughs> anyway, just just Di pa kilig mga asawa. anyway, tinuod, tinuod. Tinuod, okay, tinuod, tinuod. uban, guys, oh. nadako kay balay. Like, so you would think, wow, wapuha, ano, surte ka na family. But the family is not at peace with each other. They're not in good terms. Dak, wapo lagi siya balay. but lagi, because uh, of it, you know, I don't know. Dili di ay sila okay, di ba? Murag everything is just a facade ba, but behind those doors di ay, di ba? Yeah. Murag dagan kay issue. So what's the point of having that big yeah. house? And sometimes when you have a house and uh, grabe nang duweta din ang topic no. Uh-huh. Una mo kay balay tapos mahulog na. Let's say na kay 4 bedroom pero duha lang mo kabuo. Nanong you have a master's bedroom tapos na kay three extra bedrooms na 95% of the time you're not going to use it, right? So, exactly. tapos pero imo siyang i-maintain. That means na akay expenses. That mm-hmm. means magpagawas kag kwarta which asa gikan which is gikan sa imong income. So, murag, huh? So for for me as of, especially if you're starting out, exactly. kung kung ang pera ang may galit sa iyo, hindi ikaw ang may galit sa pera. Uh-oh. Then baliktaron nato situa- situation. Just just find a place if you have to rent just for you to save money muna kay dili pa ka afford og balay then try it out first diba eventually tapos ko na kay business mo to siya mo grow and ano anyway so yeah <laughs> okay moving on third question Karon, um, so this is another investment platform which is mm. stock market. Naputay real estate which is another investment platform. Tapos sa real estate, it's either daghang ways you can buy and hold tapos imong ibaligya in the future because mm. isakang ang value. You can also build a structure tapos imong ipa-rent out. This is what uh, malls are doing, di ba? Mo na tenants. Mm -hmm. So, sa imuha, like, unsa man imuhang pananaw, eh, okay ba mag-stop? Okay ba mag-real estate? Tapos, mangutang sa pag-ibig? Unsa man? Mm. Di ba ako ah, maayo ng stocks? Ako po, dili po ko So, and I have a friend, siguro kung ano lang ka, kanang invest ka o ka ng mga nagaano gyud sa tawag tawag ka sa forex ba I don't Blue know chip. I don't know but I have a friend I'm so <laughs> sorry but I will not mention he was one of the top earners sa Amua before and he was really like er earning millions sa Amuang commission but nabagsak siya sa stock market because he did it he did it on his own. So if pero nag-study siya ha, nag-study siya and he really enrolled to the university but um, nagasto siya sa kuang fern, talo ako, ganyan-ganyan. So depende kung ang imuang saligan, I, I believe ang mga insurance na asili mga stock market thing, But if you are good on it, then proceed. If you think you can make it successful, depende, I, think the three works. It just depends on how you're gonna handle the business. At the end of the day, whatever business ideas that you have, baligya kag maruya, baligya kag kanang even kanang uban nga na maligya lang sugod og mga orange juice before, karon na big time mo din ang mga fresh ko na mga mga mm. brands, they started at home So regardless of whatever business ideas, even vlogging, even whatever it is, ang point niya is ang commitment nimo to make it successful regardless of what business platform you want to proceed. Yeah. Mm -hmm. Ang mm-hmm. isa po na kailangan to consider is never uh, never invest in anything anything that uh, you ah, do not understand. Understand. Uh, uh, diba? exactly. Uh, uh. So maupot sa luya sa mo friend, no? Mm, uh, na, Louis <laughs> Cario. May na lang Tagalog siya. Ang tadi niya <laughs> mm, But is still working there but naano gyud kanang big crash jud no. Okay, ano man yang gisudlan jud kaning namang gud mga term. Katuya ka yung mga lisod na level ba nga sige siya open up sa ako ang ah, ngano man ang ngano man na eh, kung anong imo man ang gipang-investanan and mm. all. So I and I the good thing is he needs to learn that experience para next time din na niya buhaton. Yeah. Mm-hmm. Actually, uh, sa stock market you can either you can go uh, you can be a trader or investor. Kung, trader, he's a trader. Uh, trader. Uh, so trader mo na siya nagatanaw sa fundamentals all of the time, sige tanaw sa technical mm-hmm. analysis mm -hmm. kanang chart chart mo na siya. Ang investor is more about thinking about what's gonna happen 5 years from now, 10 years from now. So even if I'm going to put let's say 10,000 pesos in one stock, Tapos after 10 years, wala na ko, dili na ako siya tanawon kaayo. Oo, inana. Because oo. I know na let's say Coca-Cola, kanang mga big time ng mga companies mm. ba for the long term ang tanaw. Ang trader is more from the word trader kanang mura siya buy and sell niya. Naka-income dayon. That's mm. it. Mm-hmm. Pero so, it big risk pod siya. Yeah, big risk mm-hmm. po siya. so katong na-mention po ni Fern kanihan na insurance companies mm-hmm. have that. That's what they call VUL, mm-hmm. no variable unit link. It's a combination of insurance, medical benefits and investment. Mm-hmm. So mo mm. na siya. So, speaking of which, naka-mention man uh, good ta about business. Daghang mo kani siya additional ni Mm. Daghang mo sig pangutan na Sir Jan, unsa may nindot na negosyo? Unsa may kutubag ni mga anak ko? Oh. Of course, mag mag-promote na lang sa ako ang kuan ah, diri no. Because I want to promote my product. So um mag mag storytell lang ko gamay ani no. How it started. How it started. And would you believe that I started a business with a 50,000 um, initial products. But after one year, I was able to have branches sa mga, small branches sa mga malls and we have one office here in Davao. And actually, we're going, uh, we're expanding uh, nationwide. And mo ng reason nga nakauli akong bana, dire. ba diba? So, nauna man ko ko one year, then sunod siya. And because of that business, kay naatong among mga agricultural nga business, but ang agriculture, we cannot tell man gid nga up and down ng prices. Like, amo, lubing ning hinay jud so mo na nag-sustain sa amoa ah. um, and that's why I am encouraging er, encouraging everybody na feeling ninyo nga uh, wala feeling niyo di mo ka abroad or feeling niyo you want to start a business nga murag asa kumukuha kapital So with that skin which is mo na mo mga product, we have a 3,000 uh, ah, worth na products lang man nga for reseller and um through that, we can help you and build you. And of course, we can do one-on-one -on -one mentoring. Of course, Facebook lang or calls nga para ma-stretch ninyo. Because I started last, um, I want to, to, to give a figure para po ma-inspire sila. I started with a 50,000 last August 2018. I ended up with December 2018 last year with 1 million jud na ano. True lang to sa inat-inat na ako. From tubo, wala ko gigasto, ihapak dahil sa stocks, tubo, tubo, hapak-hapak, anak. So anang amo ang gibuhat. And if of course um ang isa man pud gud sa apps king nga ginapush na ako mo bitaw ning gawas ko sa platform kay same na gid sa imong diyan is really to help the people kay wala jud nagtudlo sa tuwa about finances ever since nga bata pa ta and we tabu ka siya paminaw murag ah kuan kini naong kay kwarta dili good kay the the you know the number one trigger of uh, divorce in America is money. Not just in America, in totality, di ba? Ang kwarta yun. So, sa mga girls or sa mga women, this is the right time for you to, to start up a business kung na may mga small capital, we have distributors and mga stockies. And of course, if you want to do for food business as well, naami Hokkaido Milk Tea and we are open for franchise pod. So you can just uh, message our page and then um, makatubag niyo sa inyo dito. So, Actually, milk tea, you know, is like a thing that's happening right now in in the city that we li where we live, mm -hmm. which is Davao City. So it's it's really doing well. Daghan ah, jud kayo siya naga-pop up karon. And um, Is it safe to say na kaning inyuhang Hokkaido milk tea is a result of the proceeds or profit sa kaning F-Skin na mura siya another investment? Another, oh, yeah. Partly siya, partly. partly. Oo. Kay, um, half of it is samo ang invest then napod mi ubang mga business partners. Mm. Oo. So we, we were able to expand gyud sa negosyo nga naa mi. Kani po, kani another thing about business. Uh, naapoy mga na thinking manggod ang mm-hmm. mga tao is that when you have a business automatically dato ka. Exactly. Is that is that true? Is that is that wrong or what do you think? It's wrong. <laughs> I think you have tackled this, right? oh, and di ba katong song nga joke-joke post ganin ako to nga ang mga negosyante ikot-ikot lang, <laughs> ikot-ikot lang. Gatuyok ra gyud ang money sa negosyante. Why? Um, but honestly, dako gyud siya og advantage when you do the business rather than working. Ako makasulti gyud ko ana nga naka-extra kay how many times would nga muhina ang sales mag-ana ko sa akong husband if I will go for executive job today, I can have this um, salary. Nani siya, dako siya. But pagka tomorrow na eh, mo palit og one time og purchase nga murag ah okay sige negosyo gyud gihapon dako gyud siya help kay actually it can it can really give you a living and it can give you time freedom sa, especially sa family if priority nimo pero dili dili man gud tanang negosyante nga naa in ana kadako nga budget why ug ug naa man mi we are holding that budget because for expansion kay for example pareha karon sa marketing side, kailangan daggan pa pud kaayog mga nagsunod na mga gastusanan. So what they were thinking na ay hala nagtukod na po siya gingnan ni Dili Dios ko ang ang kulba <laughs> ang kulba sa negosyante abot jud abot jud buhok ba nga my god is this gonna work or not? So dili jud lalim pero it's it's worth the ano the the sacrifices and the risk. Masama <laughs> dyan. Di ba, kay, yeah, kay, tinood lang guys, to be honest with you guys, to be honest with you, sometimes, sometimes, mm-hmm. it's way more safer, it's way more safe, it's safer, it's more practical for some people to become employees exactly. rather than entrepreneurs or business people. Why? Because katong iyang na-mention kay kabalo mo ka, let's say kung empleyado mangug ka, you know, regardless of what's gonna happen, you know na sundado ka. maski exactly. na walay halin ang negosyo, because empleyado ka, na kay madawat na salary mm. because that's your quote-unquote right, right di ba? Between... Bisag, uh, eh, sorry to cut mm. you, bisag wala ka nagtarong og work, yeah. naa kay madawat, di ba? Mm. Oo. Di ba? Pero ang negosyo manggod or negosyante, kung muginan siya gani ang ang ang negosyo, congratulations. Kung mm. dili pud wala nag So there's no guarantee as to how much money you're gonna get. There's no guarantee as to what will be your expenses mm-hmm. because depende kung magguba ang aircon. Hala, kailangan nimo ilisa ng aircon. That's 30,000 dayon. Ibon ni kalita, hala. So inana inana na siya. So it's not it's not really true when you think na when you have a business, it's going to solve all your problems. No. No. It's just like a starting point. It's starting point. Diba? Uh-huh. And eventually, if you do it right, diba, sa imong negosyo din, pwede another like kung baga unsa nahitabo kay Fer na na siya isa ka negosyo then because of it nag-earn pud siya tapos na napoy an, isa ana ba mm magkaanak-anak oo yeah magkaanak-anak grabe ko nang magkaanak-anak Okay, <laughs> so, uh, hopefully na-answer naman mo yung questions and since this is a Q&A show, humanamig tubag sa inyong questions and thank you so much, Fern, for, so much. for kumbaga, sharing your insights and experience. Karon po atong balihon, ikaw na po ang mag-ask of questions sila. So, this is the question of the day, no? para diri sila mag-engage sa to sa comment section. Um, Tapos eventually na mag-message siguro they want to try your products and things like that. Um, what question do you want to ask the community para, wala lang, any question that you want to ask? Wala ko. <laughs> Kasi yung gina-question Kasi usa lang, you just think of something in your, in your, ako wala mapukoy script wala in terms of that. You just, um, just let it flow. Siguro, um, what makes you people uh, buy a certain product? Ana yeah. siguro. Uh -oh. So kung ikaw, you're a consumer, ngano ka og isa ka product, mm -hmm. no? sa kadagang choices ron bang nganong kana imong piliun nganong di ba like brands karon kita daw ganang pinaka ano kanang confused and depressed nga generation kay we have so many options so kung ikaw di ba like isa ka sabon nganong siya imong ginapalit unsa imong reason yeah. When it comes to tech, Apple is my choice, Jude. So, kung ako. But eh, that's a very, very good question. So, kung ikaw, uh, what uh, unsa ang imuhang reason nganong kana na specific product imuhang ginapalit so let us know in the comment section so this has been Fern and Jan thank you so much for joining us for this Q&A show